Hello，大家好，我是金老师，欢迎大家再一次的收看我们的许愿时间。今天呢，要跟大家呢一起探讨的是，您在近期一个月内的感情运势。因为金老师呢，最近收到了很多的朋友，他们很在意呢目前的感情的去留，或者是他们想要知道对方心里有没有他，呃，未来的发展好不好，到底要不要继续坚持下去，嗯，想要厘清呢这段。 感情呢，到底是加分啊还是扣分的？所以在最后总结的时候呢，也会给予你们一个自建议的这个祝福自选哦。好，那在我们开始之前呢，请各位呢先静下心来，然后从这盘中的这个石头呢，挑出一颗你第一眼看到的石头。那我们呢会针对你所挑出来的石头，然后跟对应的这个牌阵呢，跟您做解说。 好，那么我们现在呢，就先针对第一颗石头，也就是黑色的这一颗石头。那我们都知道呢，黑色啊，它代表的是黑夜，而且呢，它也可以代表的是转换。为什么？因为在颜色学来看的时候呢，黑色其实它不算是真正的一个颜色，它算是一个 neutral color。呃，所以呢，基本上呢，它会代表的是你可以去转换你想要的色彩。再来呢，黑色的话呢，它也可以代表的是我们夜晚的夜啊，那代表是休息，因为到了晚上的时候，多数的人。 一般都是在这个时间呢，会进入休眠的模式。所以拿到这颗石头的朋友们呢，呃，第一个，你们很有可能，如果不是在一个呃很稳定的感情状况啊，那比如说有些人爱情长跑很多年，但是一直没有进入下一个阶段，呃，就是有点失之无味弃之可惜的状况。又或者是说你正在呃刚离开，抽离出一段感情，然后你想要让自己沉淀休息的一个状态啊，或者是你想要让自己呢，呃，先一个人，然后过一阵子呢。 在重新迎接黎明，也就是代表是再重新接受新的社交跟对象好，所以拿到这一颗石头的人呢，其实多数的时候呢，在你们的内心里面呢，你是有一个想法，你又给自己一个时间表哦，去想说你要让自己的心比较舒服啊，所以通常老师会建议呢，拿到这一颗石头的朋友，你们可以呃给自己一定要设一个期限，不管你是嗯准备迎接下一个阶段，或者是说你想要。 走出来，然后迎接下一段感情都是一样啊，因为呃，任何人的青春不分男女都是一样，都不能够等太久哦。来，那我们先来看看黑色这颗石头呢，它所对应的牌阵是什么样的一个状况？首先我们来看的是第一张，那么这一张卡片呢，我们可以看到的是它代表的是我们要呃看电影之前啊，那电影要播放开始之前呢，要把很多的这个三 C 的这个 device 呢都必须把它关起来哦，那才不会影响到其他人的这个感受。那当然呢，这也会代表是在 过了不久之后，这边的灯光呢，好，里面的这个影视厅的灯光呢，会逐渐的变暗，所以它也会蛮符合我们这颗石头的意识。它对你来讲的话，你可能对。 如果还是处于一段感情里面的话，你可能会有点累，你有点想要放手，甚至它也会代表是你们的互动时间或沟通的时间越来越少。为什么？因为这边代表的是什么？代表的是，哎，不能够抽烟啊，不能饮食啊，或者是不能够讲电话。它会代表是你们可能在生活的一些细节上面出现了一些矛盾，或者是太少去做交流。因为我们在这个看电影的时候，你也很就算是坐在你旁边的朋友、亲友或是情人，你也都很难跟对方说话，都必须要。 轻声细语，所以呢，在这里的时候，我们很难去真实的透露自己的情绪，因为毕竟呢，我们在讲话的时候，有的时候会有高低起伏跟音量，它可以适时的表现出我们的一个心情，但在这里的时候是很难的哦，所以呢，也会代表是在这段感情里面，有的时候会让你觉得有一点呃唯唯诺诺的，没办法做真实的自己哦，你要很在意很多其他人的眼光，因为比如说你在这边呃太过喧闹的话，那别人就会指指点点，那也会代表在这段感情的关系，可能你会觉得你会很在意对方。 也许就是呃不够门当户对，好，也有可能会有这样的一个状况哦。那在这样的一个环境里面，你要去结识人是比较难的，因为通常来这里的人呢都是一对一对的，或者是是相识的，或者所以说，如果你想要透过这样的一个状况呢去认识人，机会相对会是比较低啊。那心情上的话呢，也并没有完全全然的会想说，哎，我要在这种环境去结交。所以在感情的需求呢跟机会呢，透过这张卡所显示的话呢，是相对比较低一些的。接下来我们看下一张卡片。 下一张卡片呢，我们看到的是一个很凌乱的厨房，而第二张卡片它所要表现出来的是我们感情的一个互动的状况。所以，呃，连接刚刚提到的很多东西，可能是源自于生活上的一些习惯啊，或者是说行为啊，沟通模式没有办法去接受。那当然的，从这里你可以看得到的是，那火源还是开的，那我们可以看到汤汁是溢出来的，甚至呢，呃，抹布啊，还有什么这些菜呀都没有收纳好，都非常的凌乱，感觉就是煮东西煮一半然后临时离开的一个感觉。 所以这个也会代表是你第一个，你没有帮手。然后呢，它也会代表是说，你们在互动的时候呢，很多时候，呃，你被对方，比如说激怒，或者是说，呃，被对方对的状况之下，你就会自己也没办法拿捏好，因为你自己没办法控制好情绪。从这张画面上的话，它会表现的是这样的一个形态。因为如果是呃，你可以。 不受影响状况下，那么这个厨房它应该表现得出来是，呃，第一个东西都是在对应的位置，而且是应该要很整齐的，因为就算我们正常在料理的时候，也不应该是属于这样的一个残局。好，那么再来呢，我们也要注意的就是呢，通常呢有到这样的一个状况的时候，也会代表是你们在。 除了生活上面呢，呃，有矛盾之外呢，或者是说互动上有一些矛盾之外，它会代表是你们可能有很多地方是不协调的，因为从这边就可以发现很多问题啊，好多个点，所以你们中间的问题不是只有单单一两个，而是好多个。好，接下来我们来看下一张图片，那这张图片呢，它会代表的是我们本身自己啊，也就是今天你当事人你的一个想法，你对感情的看法。 啊，其实呢，呃，对你来讲的话呢，你是很想要高度的去投入一段感情的，因为我们看到的这张卡片，它就是显示的是恋人。但是呢，你心里呢是，因为你曾经呢在一开始的时候是高度的热情，加上燃烧付出，全心全意的去对待对方，所以你现在会觉得累。因此，你一直在想，我现在累，为什么我不愿意放手呢？很多时候可能会来自于因为你过度的执着，或者是说，呃，你很眷恋，呃，过去的一些美好的时光，或者是你。 因为有些条件没有被满足到，你觉得他答应过你的事情，你认为他应该要完成，所以呢，你就一直想要继续拉住这一段感情。好那再来我们来看的就是下一段卡片的部分。从这边我们可以看到的是对方的反应哦，是反抗者的一个状况，而这边图面所显示的是他是很呃独立而行的一个个体，他不会像别人一样，他在别人里面呢是特别的突出的。那我相信这也可能是呃造成你会被吸引的状况。 啊，因为对方可能会比较属于呃有点叛逆的个性，或者是说他的这个呃个性是比较跳痛的，所以会让你觉得比较新奇。那再来就是呢，这样的人格啊，他们在跟你互动的时候呢，有的时候就会容易想要挑战你的权威，啊、或者是说贬低你，来让他自己显得是比较的呃高权。啊，所以说跟他这样的一个相处的时候，你必须要配合他去演出，而久了之后，你就会觉得在这样的一个位置的时候是累的。 因为配合的时候，一开始是为了满足你想要有恋人的感觉，可是当常常被对方哦贬低的时候，也就是对方的位置处于在上，而你处于在下的时候，你就会对这段感情呢感到会比较失望，因为完全不是你想要的那个样子。好，那再来呢，我们也要注意的就是呢，目前的内心的一个状况。好，目前的一个内心呢，这个代表的是雨心飞扬，因为这个呢就是一颗爱心，然后它有了翅膀。 那他在这样的一个状况之下呢，他会代表的是像一个 soaring heart，你想要展翅而飞，想要再次的去感受什么样是你真正要爱的感觉。所以，如果你现在还卡在一段感情，或者是你想要整理一段感情，或者是你想要理重新的去理解自己到底需不需要感情，还是你只是为了迎合家人认为是说你一定要呃有个人照顾你，你应该要呃有一段稳定的关系，所以你才去。 呃，让自己进入感情的话，那么我觉得你应该是以什么样的模式是让你比较舒服的，再去决定你要不要进入感情啊。那么在这样的一个心境上面呢，要让自己的心放飞。所以放飞的时候，你可以飞向自由。这个自由不代表一定是要呃跳脱一段感情，也不代表是你一定要飞入一段感情。你也是可以是属于个人的一个模式啊，爱自己也是属于一个感情的模式哦。好，那么最后的祝福字卡是这个字，那这个字意呢是认。 这个刃呢，很多人可能一开始看的时候呢，要看你对它的感觉是什么。有人会觉得它是不是代表会受伤，哦，但是呢，其实这会代表是什么？呃，背个刀取下来的意思，它不代表是伤口，而是它代表的是你的这个。 你的这个刀已经取出来了，而你的伤口应该要准备结结痂，那你要让自己有时间呢去修复，还有去重新调试自己的内心，去想清楚你到底要什么。尤其是如果你又是刚离开一段感情的话，那你更要想清楚你下一段感情里面你要的是什么。然后我们不要犯同样的错，那这样子你在下一段感情的时候比较容易有更好的一个结果。所以拿到这一个祝福卡，也不要太担心，觉得它是一个负面的卡片，因为我们把这个。 刃取出来，你才代表是你可以开始从伤口去愈合、去恢复。它也相对代表的是一个决心跟果断的决定哦。好，接下来呢，我们来看的是下一个石头的部分。选择第二颗石头的朋友，这个是属于深咖啡色的哦。那么我们知道呢，深咖啡色呢，它一样呢，像跟选择最后一颗石头的朋友呢，其实是呃很类似的色系，他们都是土色系的，那都有代表的是付出的一个精神。 所以是说，通常呢，付出多的人呢会有几个状况，第一个，你可能会计较，那另外一个是属于，呃，无私很大爱心的，你不要求回馈。那但是呢，人其实呢都是偏心的，你很难完全做到不计较，或者是呃完全没有希望对方回馈的时候，因为就像你在跳舞一样，你要 solo 的话，你真的很难让这个舞呢呈现的更好。啊，所以 it takes two to tango 啊，所以呢，今天呢看到你拿到这一个。 指头的时候的朋友，它代表的是我们付出的时间是蛮久的，因为它是属于深咖啡色，它代表的是丰沃的土，那也会代表是你耕耘了很久，你希望这段感情呢是可以有所回报的。那这个回报到底是不是可以给我们真正想要的呢？我们先来看一下第二副卡片带给我们的讯息。首先，我们看的是第一张卡片，这个是我们的星门。那我们看到的是这个星门呢，它一样是呃花岗岩石。 的墙，那可以看得到是呢，它像是一个破旧的房子，因为这里呢，其实呢是，呃，应该是属于有门面的，它上面是有他们的一个呃非户门家的名字，而门是破的，里面还可以看到房子在内侧，好，所以这已经算是属于呃年久失修的一个宅子。那么这边破掉的时候，通常会代表的是什么？第一个，我们这个家运是比较低的，但如果我们回过头来看感情的时候，它也会代表的是说，今天想要呃，如果想要。 进入家庭模式对你来讲的话，你会觉得是有点遥不可及的，因为你并不把家庭的模式想得那么的完好、完整或者是美好。正常的一个家庭模式，让你在看的时候，它应该是一个很漂亮的房子，然后干干净净的哦。那应该要有东西都要应有尽有，而不是像这样子杂乱不堪的。那这就要去看你在童年的时期，您的这个家人的互动，呃，让你看到的部分，你觉得他们有没有设定了一个好的呃榜榜样给你？因为有些父母他们可能长期都是呃。 在外，然后给你看到的互动是很少的，或者是常常是以在吵架的模式，那么你可能就会感受不到一个真正家庭呢，会给你带来任何的温暖的感觉，所以你就会认为是说，那我没有必要一定要进入婚姻的模式，我一个人也过得很好。所以通常这样的一个卡片的时候，呃，你在看感情的时候，你会觉得一个人也很自在啊，我无所谓哦。好，那再来呢，我们要来看一下第二张卡片。第二张卡片我们看到的是一个房间，那这个房间其实可以看到的是呢，它是有点凌乱的。 那除了凌乱之外呢，它有一个重点，就是这是属于一张单人床。属于单人床的时候，通常代表这个人呢，他比较局限于他自己的一个生活模式，他会先以自己为优先，他不会去想到家人或者是想到情人啊。再来就是我们看到的是，这里很多的地上的物品呢，都是属于童年时期的物品好，所以呢，它也可以反映的是，其实你的内心啊还蛮呃孩子气的。那再来呢，有没有渴望爱？其实呢，愿意去付出，可是你害怕呢会受到伤害，或者是你没有得到你想要的回应。 你可能也不是很确定到底怎么样才是赚爱所以对你来讲的话，表达爱有的时候可能也会有一点难。然后再来，我们要看哦，以这样的一个状况的时候，因为上面还有书，好，所以其实也可以代表是说你在现在这个阶段呢，你比较想要多去学习东西，或者是多做一些你兴趣相关的东西，所以你比较不会把时间花在就是感情上面哦。好，那再来呢，我们要来看下一张卡片，下一张卡片呢，我们看到的是一张公主，那么它代表的是。 呃，你是属于比较女性化的一个格局哦，而且呢，因为公主的话，她的外表一般给人的感觉都是属于美丽啊、柔弱的一个女性，而且应该是属于需要受到他人的一个保护的状况，所以我们也可以知道，就是在你的潜意识里面，你会觉得，如果我谈一段感情，那么就是这个人应该要可以 cover 我，那才能够算扎扎实实的一段感情嘛。好，但是呢，呃，你却会很害怕，你会害怕，如果对对方。 呃，这样理想的对象没有出现的话要怎么办？因为公主不是说她有公主病，而是公主就会觉得，那我应该要有一个符合我身份的人，啊，能够跟我是属于一个柔弱啊，一个是呃，比如说是属于比较强悍的，所以通常你看上的对象就会是属于人家会觉得哎门当户不对，或者是说他完全是跟你是不太像是你们的类型，不太让人感觉会走在一起的类型啊，所以呢，这个会是属于你的一个状况啊。那再来呢，我们来看一下就是。 对方，对方的部分基本上呢，我们看到这个是解放者。那解放者他代表是什么呢？他代表的是，对方是属于很反派的那种人。他对于传统啊、信仰啊、呃迷信啊，或者是简单来讲，甚至连做个那种心理小测验，他都会觉得啊，那个都骗人的，那个有什么好信的？我只信我自己。对，解放者他们有个很大的共同点，就是他们只相信自己，他们没有办法被一些很传统的价值观然给约束，他们不愿意去。 服从多数人的想法，他们想要很独特的，有自己的想法，啊，以自己为第一优先的中心思考点。所以通常这样的人呢，他们会是比较霸道的啊，但是呃，思想呢都会是比较独特的。那也可能因为这样子呢，公主属性的你才会被这样的人呃所吸引，因为你想要找到一个可以解放你的部分，可以让你不要老是一直做那个外表上好像是很柔弱的公主啊。所以呢，在这里的话。 要注意的问题就是找的对象很有可能都会是属于短暂的素食爱情，让人家觉得是太过呃不切实际。那这个部分就是要稍微的注意一下。再来，我们看一下我们的心境，心境的部分对于感情来讲的话，其实它是属于一个无畏的一个状况。这张卡片它代表的是 fearless，我们可以看到的时候呢，它这里是有一个这个独角兽 unicorn，它在这个星星空中啊正在奔跑着。那通常呢，它会代表是虚幻。 你对于你的理想值的对象呢，你想的太好了，所以很难让它转为现实。因为这个已经不是你把你的目标放太高，而是你把它幻想的太好了。我们要务实一点，那这样对于你要真的可以找到一个人跟你有更多的互动，才能够比较圆满的进入到感情阶段。不然对你来讲的话，你就比较容易会停留在哎，我就是认识，但是呢，认识了一下你就觉得他不是我想象的，不是我想要的结果，连暧昧期都还没有完全算的这个。 互动呢就直接告吹了，所以要非常非常注意哦。好，送给你们的建议字是这个字，这个字呢代表的是敏。敏呢，它可以代表是敏感、敏捷、敏锐。好，那么希望呢，你可以让自己的感情的这个天线啊，你的频率可以更加的敏感一点，可以更加的敏锐一点啊，be more sensitive。然后呃，要有多一点的主动，那这样子你才可以让对方有这个意愿。 走入你的心，去了解你的内心，那这样你才有可能脱单成功哦。好，那么我们来看一下下一组、第三组的朋友们。选择第三组的朋友们呢，你们拿到的是白色的这颗石头。白色我们知道呢，它代表的是纯洁，它也会代表的是没有任何的杂质。再来呢，它也可以代表的是白天。那通常这样的。 状况呢，很有可能是第一个，我们的感情呢是在进行式。那它也可以代表是呢，你的感情状况呢是属于专一的，你们是没有什么其他的问题的。好，那在这个里面呢，有几个部分要去注意，因为白天跟昼夜啊，黑色这一颗，它们其实是属于对应的，它是属于会有一个呃高低起伏，就像人生的历程一样，我们会经历生老病死。那么在感情的白热化，那当然它也可能会进入的呃中午之后，然后随之呢会开始慢慢的就是变得平淡。 而稳定，那你能不能够接受那样的一个状况呢？好，我们来看一下白色这颗石头的相关牌阵又是怎么样子的。首先，我们来看一下第一张哦，来第一张的这个卡片呢，它呢显示的是一个开启的门，而这个门呢比较像是这个公园哦，因为我们可以看到它这边有这个椅子可以坐，而且它又有铺好的这个呃道路哦，可以还有充满了很多的花卉。那再来呢，这个公园呢？ 基本上，它也是我们一般来讲，就是你可以结识认识人的地方。所以对你来讲的话，其实不管你现在有没有一段感情，你周边应该都是有异性是可以让你去做一个筛选的，或者是去做考虑的。好，所以从这边来看的话，呃，这里是属于一个嗯，有机会可以进入感情模式的阶段。不过呢，要看的就是，因为公园一般来讲，它代表的是，呃，要看时段，要要么它就是很多人在运动。 要么它就是属于诶非常的宁静，所以呢，对你来讲呢，这个可能也会意味是说你在谈一段感情的时候，你会希望你们有比较多的时间是可以就是一起做一些事情的。好，再来我们来看下一张卡片，来看互动的状况哦，感情的状况。这边我们看到的是双人床，最通常双人床的话，代表的是拿到这张卡片的朋友，你们非常的有意愿想要谈感情，因为有两颗枕头哦。但是比较要注意的是，因为这枕头呢，一般我们在看风水的时候。 不管任何的那个床单啊，或是枕头套啊，它都应该要成套的，因为成套才代表的是同心。可是呢，你你可以看到是，诶，我们棉被可能是同一条啦，但是诶那个两个枕头的颜色是不太一样的哦。那这样的一个状况就比较容易会呈现是，呃，各有所思啊，两个人呢各自有各自的想法，呃，会慢慢的可能会不同调。所以如果有在进行感情中的朋友们就要格外的注意哦。当你拿这张卡片的时候，就代表你们开始可能会有一点点那个在呃认知上会有点。 没有共识，好，这个一定要再把它拉回来。那当然，我们也可以看得到的，就是这边的东西呢，呃，比较多的都比较像是男性的衣物呢，呃、是包在外面的，没有整理好的，包括袜子啊，然后呃一些部分的衣服在洗衣篮上什么的。那这还有围巾，所以这边可以看到是围巾，一般代表是想把对方给套住，那并没有成功的意思，因为它是在地面上，所以可能代表是你们必须要去谈一下有没有想要除了谈恋爱之外之后。 是想要以什么样的模式生活在一起，同居还是是呃要有这个一个婚约还是什么的？哦，这个就会变得是比较需要有共识的地方哦，才不会渐渐渐的呢，两个人就偏离了。好，那再来呢，我们要来注意一下哈，双方的一个心境状况。首先呢，就是选择颗石头的朋友们，你们的位置呢是在父亲的位置。那么在父亲的这个状况呢，我们知道哈，父亲呢在易经里面呢，它代表的是乾为天。 乾为天的时候呢，天空的颜色呢也是白色的，所以呢，这是符合的一个牌阵。那再来就是呢，父亲通常会代表是一家之主，他是比较有压力的。那也会代表是说，你在这段感情里面呢，你你是属于比较主动的那一方，你想要有比较多的主导权。但是有主导权的人呢，并不代表你一定就是拉得动的，因为有很多叛逆的孩子，他们是不听父母的话的。所以对你来讲的话呢，你在这个位置上，你需要有很大的勇气，因为你都必须要自己去提出你的需求，你想要什么，你需要对方去做什么。 但是，即便对方做了，你这个身为父亲角色的你一定会开心吗？不一定，因为你会觉得他只是做了你要求的，他只是配合了你。所以这个时候呢，我希望你在感情上的时候要跳脱一下这样的一个想法。你可以在这样的一个主导方，但是呢，你要跳脱出父亲的想法，因为第一个这样容易让对方有压力，第二个就是你会忘记要怎么样去 appreciate，去呃接纳对方愿意为你做的那些事情，都是出自于爱你，而不是配合你，理解吗？ 好，那么再来就是呢，呃，通常呢，在位这个角色的朋友，你们也比较容易呢，会害怕就是对方挑战你的权威，或是跟你逆着干，或或者是说批评你，因为父亲的角色呢，就是要属于屹立不摇的，所以对你来讲的话，你也不是很喜欢听到另外一半啊，呃，他们去谈及到那个他们不喜欢你的哪些部分。好，再来我们看一下对方是怎么想的。 对方的角色是在复仇者的一个角色，那复仇者呢，代表是这样的人呢，他们对不公不义的东西呢，他们是非常非常反感的，啊，他们就是心里呢是有一一个这个秤，他们会去衡量轻重，比如说到底是呃工作现在比较重要呢，还是是说去安抚你比较重要，啊，可能你会觉得当然是我重要啊，对不起，他会去先想，如果我现阶段该做什么，我就要先做什么，然后事后再来做，他是有自己的一个呃准则的，但是呢，呃，通常呢，他。 心里有这样的准则，他却不会擅长去跟对方沟通，然后去事后去做安抚的动作，所以呢，就比较容易让感情之间呢，呃，出现一些这个难以抚平的一些摩擦啊。所以，我们这边要去注意的是，这样的一个对象出现的时候呢，你要去注意的就是，身为拿到父亲的卡片的你，不能够老是要指使对方做什么，然后也不要有两套标准哦，这是一个很大的机会。如果你是有两套标准的话。 那么他们的这个秤呢，就很容易失衡，就觉得我实在怎么会喜欢上这样的你，我没办法接受，所以这个部分就是要格外的去注意一下。那通常复仇者呢，他们在沟通上呢，都会是属于比较刀子口豆腐心的，也就是呃会比较偏激的言语或者是行为模式来抗议，但是本意上呢，其实都是希望你能够呃改变这样子。好，我们来看一下这张卡片呢，代表的是我们内心的心境。那这一张呢，代表的是隐没 （Submerge）。 这个呢，我们可以看到的是呢，它很像什么？很像是那个绿色的这个 rose 玫瑰，但是呢，它也很像是一团一团的漩涡，然后慢慢的、慢慢的被包覆在里面。好，其实呢，你知道吗？一般呢，我们在看这个玫瑰的时候，如果是恋爱的话，偏少会用到这样的一个颜色，所以它会代表是说感情呢有一点变质，就需要去把问题呢一层一层的打开，然后呢去把它理清，这样子才会有比较好的一个未来哦。 最后呢，送给拿到白色石头朋友们的字卡是这个字，那就是神。神代表是什么呢？神代表的是信仰。好，第一个就是你不一定要把它当神奉，但是呢，他你要对他有一定的一个信仰。那你要相信他，还有不要过于的去做约束。你会去管神明怎么办事吗？不会嘛，对不对？啊，所以呢，这个也会代表是给他足够的一些空间。 那通常呢，这一张卡片呢，它还有代表几件事情。神呢，一般呢也会代表是，你所喜欢的对象是属于比较神秘的啊。然后再来就是，他们呢总是有一股很隐没的那种魅力感。那我会希望就是，如果你是选这组癌症的朋友们，你们呢在跟对方沟通的时候呢，也要切记用最真诚、最真心的模式，就可以打动对方喽。好，我们来看一下。 下一个选项的朋友们，好，下一个选项的朋友们呢，拿的是这一颗芥末黄的朋友。那么芥末黄它代表是什么呢？它代表的是太阳，它也可以代表的是晚上的月亮。而在感情里面呢，它也可以代表的是暧昧期，因为呢。 这个暧昧的呢，有点危险。怎么说？第一个，黄色呢，也有点类似像我们的这个红绿灯呢，正在闪烁的那个黄，或者是警示灯正在闪烁的那个黄色。所以这一个黄色呢，代表是他在你的心目中是有分量的，可是呢，你又觉得很危险，不敢靠近。又或者是在谈的这段感情，你正在看的这段感情，可能在别人的眼里呢，是属于不应该去触碰的感情。比如说，有些人他会默默的选择当那个二胎、备胎、第三者啊，或者是。 我们讲的被包养、小三等等的都有可能哦，所以呢，嗯，你如果拿到这一颗石头，它也会代表是你要去注意一下，你目前的感情是不是需要刹车的，哦，或者是说你是不是把对方看得太过的重要、太放大了。好，我们来看一下拿到这张这副石头的朋友，你们的癌症是怎么样子的。 首先呢，第一副卡片是我们的新房，来看一下我们对于感情的需求，还有各方面的一个机会。那我们从这里可以看到的是，这是一个呃，属于它的这个前面的这个栅栏的门是开启的，一个乡村型的小屋。那这边来看的话，这屋子呢不止一栋哦，它看似起来至少有两栋以上。那呃，都是属于比较对称的房子哈，还有包括就是呃，它这边所种的树呢，也都是属于很对称的。 所以第一个，通常它也可以代表的是对象是属于门当户对型的，因为都一一切都是属于非常的对称。那再来就是呢，通常你这样的一个状况呢，代表的是那个入秋后，我我们的感情的这个那个运呢，才会让你觉得是说比较平稳，或者是说那个关系呢会比较好一点。而这开启也会代表是想要进入一段感情，准备想要走入一段感情。好，所以拿到这个牌的朋友们呢，选择这个的人。 只要你不是在禁忌的爱情里面，你是你就是要注意一下，那个不要把对方看得太重。那我们呢是可以期待在秋天前后呢，这段感情呢是可以，比如说从那个暧昧变成那个恋人的感情啊，我就是都能够升等的一个状况。那么进入这段感情的时候呢，我们要看一下你们的互动状况呢有什么需要注意的地方。好，我们看到的是这是一个房舍里面，那在房舍里面非常神奇，它有非常非常多的这个。 金银财宝有无尽的宝物，所以某个程度上呢，它可以代表的是这个人的条件应该是相对好的，物质上应该是不缺乏的，经济上是很 OK 的。也就是你可以觉得得到爱情跟面包的一个平衡点。那当然呢，更要去注意一点，第一眼你可能会觉得哇太好了，他经济一定是呃不缺乏什么。可是呢，下一个东西你就要去告诉自己了，这是一个房子，房子里面他如果只有堆满了这个的时候，你们的价值观有没有可能是差很大的，还是他认为什么东西用钱来摆平就可以了？ 所以这个东西就是不要开始太开心，你要去去注意后续的部分，你们能不能够真的没合在一起，有没有共同的价值观能够走下去？好，那再来呢，我们要来看的是下一张卡片，来代表的是你的心境。我们看到的是你的心境，你的位置是在王子，而王子呢，一般我们都知道，王子他就是会被很多很多的女性给爱慕，所以呢，呃，他也可以代表是，其实你这样的人是有很多的才华跟优势，所以身边应该是不缺追求者或者是。 爱慕你的对象，甚至也有可能你同时在那个聊感情的人，也就是我们讲在暧昧的对象，在试探的阶段的人是不少的，好，那通常这样的人，哦，要提醒你们哦，就是呃，你们可能有的时候会比较害怕自己不是在那个呃恋爱的氛围里面，但是不要被感情冲昏了头，因为呃，恋爱这种东西它是一时的，只要一旦过了三个月的一个期限。 你瞬间都会打回原形，然后就会看到最真实的一个状态。所以呢，呃，在对你来讲，最怕的致命伤就是在热恋期前后的一个落差值哦。好，所以这个拿到这张卡片的朋友要特别注意一下自己的心态。那我们看一下对方的一个心态是如何的。对方的心态呢，我们看到的是属于一个重建者的一个状况。而重建者的话呢，他代表的是这样的一个个性的人呢，他总是希望他可以改变体质，就他不希望怎么样，他非常非常的不希望就是呃总是要去配合别人。 然后他也会认为是说，哎，谁说呃那个谈感情就一定要走入婚姻啊？也是可以同居就好啦。呃，然后呢，再来就是拿到这张卡片的人啊，呃，你们的这个关系也有很有可能就是现在大家在看的，就是呃同性关系的，也是有很有可能的哦。好，那这个其实只要是爱情，那都没有分什么呃你我他，这是无所谓的。那再来呢，重建者的个性的人呢，他们也是比较能够去接受。 啊，比如说我们一起去打拼，一起去努力，从没有到有。但是啊，但是呢，一个很大的前提就是你们要有很明确的这个呃共识，包括就是在金钱上面的共识。啊，因为呢，他是他这样的一个人呢，是属于很多时候会呃在做任何的决定的时候都是属于可以直接砍掉重练的，因为他认为没有什么不行的。哦，所以他包括在对抗感情的时候呢，这样的一个对象，他也会是很一翻两瞪眼的。啊，我觉得不好，哦，我就忽然没感觉了，也没有为什么就不爱了。所以对于王子。 一般都是被追着跑的人，你们在面对这样对象的时候，就要特别注意。如果是在闹分手啊、离合的时候，你就会比较吃亏，因为你的内心会扛不住重建者给你带来的这种呃潜在的一个破坏性极大的伤害，所以这要特别注意一下喽。好，再来我们来看一下的是内心的心境所迎接的是这一张卡片，我们可以看到的这张卡片呢，它代表的是幽静 （tranquility）。那当然呢，这一张卡片呢，它也类似像一个呃。 森林，可是我们可以看到这个森林呢，它很有七彩的颜色，所以也会是带着一点的这个忧伤的气息跟梦幻的气息在里面。当然，这七彩的颜色刚刚我们有讲到，也可以象征的是那个同志同性的爱都可以的。好，那从这里呢，它会代表是，也会代表的是，你们呢需要时间，好去先好好的认识彼此对方，再去想着要去认识对方的家人哦，因为先搞定好你们彼此的内心心里所想的是不是符合对方所要的，会比先去认识他的。 有什么，或是它背后有些什么东西要来的实际一些，而幽静呢，往往也会代表是你要一层一层的，它有一段路要去走的，因为就像森林一样，这段路绝对不会是短短的一小层一小段，因为森林总是一定有一定的一个距离在。好，所以呢，在你真正的了解它，走到入它心房之前啊，不要想着太多或太远的一个想法，因为都会有点太缥缈无边际哦。好，我们来看一下，建这个祝福的自选是什么？祝福的自选是这个字。 这个字呢，代表的是出。好，那这个出呢，我们呢搭配的石头来一起跟你们做解说。希望呢，你的感情呢就如同太阳一般，可以迎接日出一样的耀眼的光芒，可以找到让那个茫茫人海中呢有那样的一个人，可以愿意呃给你带来温暖跟希望。而这个出呢，也可以代表的是你内心的情境里面呢，能够走出这片丛林，真正的。 哦，可以了解到对方的内心，让你现在如果有在谈感情的朋友，都能够重新出发，走出一段真正属于你们的感情哦。好，接下来我们来看的是最后一颗石头，最后这颗石头呢，它是棕色的。 但是呢，相较于我们一开始的第二颗石头呢，它有一点点不太一样。因为这颗石头呢，它是属于比较浅的，就像我们的土壤，它有分深浅呢，它也可以代表的是这个土壤它比较丰富的资源，或者是它是比较匮乏的。那这个呢，就是属于比较匮乏的。所以如果这两个都是土色系，都代表付出，那么这个是比较浅层的付出，也就是你才刚开始付出，而这是属于比较深层的付出，完全就是无私大爱的等级的。好，所以拿到这颗石头的朋友们呢，也会代表是你们也愿意相对的给予，但是呢，你们是比较理性的。 呃，另外一个程度来看的话，也会代表是，因为你能够给的东西是比较有限度的。好，我们来看一下那这颗石头的朋友们，你们所对应的牌阵是什么样的状况？首先，我们来看的是第一张卡片。那么第一张卡片呢，这边可以看到的是，它像是一个合适的房间，可是呢，这个合适房间像的地方，只有在于它的地板是榻榻米的样子，其他里面的那个门框啊等等的，就是感觉是属于比较不正规的一个一个状况。 所以它也会代表是什么呢？呃，你们的这个认识的方式，或者是说，呃，碰在一起的方式呢，就会让人家觉得是，哎，好心意啊，或者是比较不一样，跟他人比较不一样。那不然呢？另外一种状况就是属于是说。 呃，像这样的状况呢，比如说他是属于异地恋啊，又或者是说异国恋曲啊，都是蛮有可能的。好，那他的门是开启的，所以它代表的是愿意去接受感情的状况哦。这样的人呢，他是可以接受感情的，他并没有在逃避的一个状况哦。好，再来我们来看的是下一张卡片，来看互动的模式。而这张卡片呢，我们可以看到的是，它是一个属于有山景海景哦，而且还可以看到呃很整齐的这个景色的一个客厅，那非常的那个。 整齐有序啊，而且还可以看到是一对熊啊，所以以这样的一个状况来讲的话呢，呃，它会代表的是什么呢？代表是你除了向往感情之外，你更向往的是能够走入厅堂，尤其是如果已经在感情中的朋友们，其实你已经期盼能够进入婚姻，有你们自己的空间，因为这个代表是一个客厅的一个一个位置，它是沙发的位置好，但有一个问题在这里，因为呢，它这边在风水上来讲的话，它代表的是后面是空的。 所以是说，你们可能有想法，而这行为呢，却是属于没有行动力。所以你可能要给他一点点的行动力。那有些人会想婚的原因，是因为哦，奉子成婚了，又或者是因为有一些压力啊，那才会走入婚姻这件事情。不然就是忽然可能哦，好吧，我们接去登记吧。可能就想说跳过跳过这些繁俗的这些呃程序，然后直接进入婚姻。 后面事情后面再说，那这样的话才比较可能进入哦。好，但是呢，整体上来讲的话，呃，拿到这一对卡片的朋友们呢，在感情的一个状况稳定度跟心理的成熟度都是相对好的。我们来看一下，就是这张卡片的朋友们，你们的这个心境啊，是属于皇帝。皇帝呢，其实这张卡片呢，说好呢也是不错的，但是说不好呢也有不好的地方。为什么？因为我们都知道，皇帝是属于一人。 啊，万人之上一啊，万人之上应该没有人在他下，那那那没有人，没有人在他下面上面啊，所以是说，对于皇帝来讲的话，他会被什么东西的框架？他会被社会的体制跟要求呃框架起来，他必须要为他人去着想，所以你会不会所有的出发点都会是落在他人身上？还有呢，皇帝他是必须要有一个呃这个。 组织能力，把团体给组织起来。那通常拿到这样卡片的人，就要去注意的是，以后会不会有呃婆媳问题啊，或者是说跟对方的父母相处的问题啊，都有这些相关的问题出来，因为它会代表的是你要能够把对方给收服。好，那这样的人，因为有的时候呢，你居于高位，你为了呃要迎合他人的需求，所以很多时候你可能就必须要把自己打造成一个形象。可是那其实并不完全是你，也就是你在这个位置，你可能会很精，你你必须要我们讲很。 可能要很假装的是很有威严啊，可是也许你私底下其实是一个很搞笑的人哦，这是一个比喻。所以这样的一个压抑的时候呢，有的时候你会觉得比较累，因为你是为了对方而去让自己处在这样的一个位置上面。可是呃，久了你又会觉得自己呢不够像自己。那我们来看呢，对方的话呢，他的位置呢是在仆人的位置。其实你看，这是很很一体两面的牌，因为它代表的是一个是极度的权力，一个是极度的被。 压压榨呢，也不能算压榨，比较像是就是被要求，而对方在这个位置的时候呢，呃，通常会代表是他愿意摆低姿态，他很愿意去顺从以及去配合你，呃，很心甘情愿的去做你所期盼他要的。但是呢，他这也会代表是他有的时候是迫于没有选择权，或者是说因为不知道怎么样去做是比较好的，所以直接以别人的要求为第一首选啊。所以呢，呃，这样的一个互动模式或许看起来是好的。 但是有的时候总是要做决定的那一方也会麻痹，也会觉得累，哦，那总是要配合的那一方有的时候也会累。偶尔呢，双方互换一下角色跟立场，那对于这段关系呢，会能够更加的长久哦。好，再来我们来看一下呢，选到这一副牌的朋友们，我们的这个心境呢是这一张图。那这张图呢代表的是看见 （see），我们可以看到这是很完整的一朵蓝玫瑰。 啊，那它也可以代表的是呢，实际上呢，你们的感情呢，其实是属于比较稳定化的一个状况，啊，而且呢，渐渐的呢，这个色、这个一些呃，比如说不明不白的东西都开始会退散，后就看你们要怎么样呢，去把事情呢说得更清楚，哦，更挑明。最后呢，针对选择这副牌的朋友们呢，给予你们的祝福字呢是这个字，那这个字呢代表的是信，那信代表的是什么呢？信会代表是我们呢在相处上的部分呢要多呃。 了解对方的个性，那另外一个部分呢，它代表的是呢，我们需要呢透过双方的这个互动，性行为的互动啊，或者是呃床上的这个互动呢，如果能够很美好的话，可以让你们的感情呢更加的升温。那再来呢，这个性哦，还有代表的是，其实呢你们的这个相处模式呢，还有更多的可说性，我们可以好好的去。 培养一些共同的兴趣，来让你们的感情呢可以更加的稳固哦。因为呢，目前的付出来讲的话呢，是属于呃就是局限的。那如果呢，你可以透过，比如说迎合他的兴趣啊，哈，或者是迎合他性方面的需求啊，那么都会是比较有助于你们的感情在升温的部分。好，以上呢是针对这五颗石头的建议。那么希望呢，这五颗石头呢，也可以呢对你们目前正在经历感情问题的朋友们呢，能够。 给你们解答，让你们呢能够有所解惑。最后呢，也希望呢每一位朋友们能够在他们的感情里面呢顺利找到一个心仪的伴，让你们呢可以幸福美满哦。我是金玲老师，感谢你们本次参与许愿时间，我们下次再见喽，拜拜。